Hello, Wikimania. We are ALCD from National Zhengzhi University from Taiwan. We appreciate that this year our proposal has been selected in the program of Wikimania. Today, we're going to talk about strategies for the wiki development of Taiwanese indigenous languages communities. Center for Aboriginal Studies, which is known as ALCD, in National Zhengzhi University has long been committed to the revitalization of indigenous languages here in Taiwan. After the government released the writing systems of indigenous languages in 2005, it indicated that the government did pay more attention to the promotion of indigenous languages here. Later, Emeritus Professor Lim xiu Tian of NCCU proposed to the Ministry of Education to continue the writing workshop for indigenous languages in 2010 to cultivate the writing ability of articles in the communities and to facilitate the writers or the editors to understand the format and style of article writing. The Ministry of Education officially entrusted the AOCD team to implement the Indigenous Languages Wikipedia program in 2014. During the planning process, the ALCD team organized different activities and workshops for the article writing. Later, with the advice and assistance of Wikimedia Taiwan, the communities turned to Wikimedia Incubator for article editing and tried Wikipedia interface translation on Translate Wiki. Followed by this step-by-step -step guidance, more and more members of communities take part into the contribution on wiki projects. So far, five Wikipedia projects of Taiwan indigenous languages has been approved, and their sites were set up in 2019 and 2021. Regarding the incubation process of Taiwan indigenous language Wikipedia, the details can be found in issue 79 and 103 of the magazine Aboriginal Education World on ALCD website. The 2022 Indigenous Languages Wikipedia Editing Project is the third phase of the project entrusted by Ministry of Education and the current project will also continue to be implemented by the team ALCD. The focus of this project will be on maintaining the activity of the five wiki communities whose Wikipedia projects has been approved. We expect to continue to provide technical support, like a tutorial online class including basic Wikipedia article editing skills and also expect to strengthen other skills of users from the communities through workshops such as uploading image files, audio files, to enrich Wikipedia articles. After the added tutorial and workshop, we also plan to organize competitions. Through the competition, the users can improve the content and quality of Wikipedia articles and also to promote the activity of the community. Next, I'm going to talk about development of each community in the future. First of all, independence of the communities through the funding of the Ministry of Education and different workshops, forums, conferences, and activities organized by the ALCD team, the Taiwan Indigenous Language Wiki communities can maintain a certain activity. However, assuming that in the future, the Ministry of Education's funds will no longer strongly supported, or funds will be invested in other language work, if the facilitation of the ALCD team is lost, how the wiki community in each language operates independently will determine the development of wiki projects in each language. If there is no wiki-related activities held by the ALCD team in the future, what activities can the communities participate in? For example, the communities might try to participate to some local events, probably organized by Wikimedia Taiwan. In addition, the Taiwan indigenous language communities can also participate in other international cross-wiki activities. But for this, we believe that language barrier needs to be broken through. The main language on Wikimedia is still English. Under such situation, we hope to guide each community to facilitate them to apply for funding from the Wikimedia Foundation to translate event information into their own language so that the members of each community can understand the information or the content of the event and this can increase their willingness to participate. In addition to participating in activities, will each community hold their own events or activities to encourage their members to participate in? Before, most of the activities related to Wiki were driven by the funding of the Ministry of Education here, and the facilitation of the ALCD team drive the participation of the communities. When there is no activity, each community may still need a role of facilitator. The facilitator can indeed lead the participation of the members of the communities. For example, now the city community has a language promotion organization calling for their regular writing meetups. The same, armies and Baiwan language communities also have kind of a facilitator to encourage their meetings, discussions, and editing articles if the motivation of the community is enough to run a plan or apply for a grant from the foundation, it may be possible for them to have a few part-time staffs to act as facilitators to ensure that the community stay active. There are some financial plans which include the budget on staff of other communities or groups can be taken as reference on meta page. Second, limitation and difficulties. The first challenge to the contributors might be their language ability. Young writers are not familiar enough with the language itself and lack confidence in writing. Second, editing wiki pages can be too complicated for older writers. In general, maybe it could be done in collaboration with younger members and older members. Perhaps in the future, the communities can consider making fluent members provide content of the article orally. After recording it into an audio file, it can be transcribed by members who are more familiar with the writing system. Both the audio file and the transcription can be put into the Wikipedia at the same time. Audio Wikipedia like this is also more accessible to readers. Finally, I'm going to talk about cross-community connections. If the resources of the Ministry of Education and the facilitation of the ALCD team are lost in the future, how can the language communities continue to maintain their editing activity? Cross-community activities may recruit more contributors or may keep the active activity of each community. Tech editing held by Wikimedia Indonesia and Wikimedia Taiwan as an example. Their members created and improved the articles related to the other country in their own languages on their own sites during the event. And that's all for today. Dosia, thank you. Ci tiwai sayun kako, aiza demiat amu kako to ihkal eh, no sakatuluai atungdo no buyo. Uzuma sa talakawaya abu yuhaw. O saku ayaw amilakuit tu tungdu nu buyu nu sakizaya a Wikipedia. Muneng itepal nu buyu atau bayu. Pangbang alala nu sakizaya atademau. Kalau pes tuku demi-demi at. saya tuku kakritai a binacatan ku sakizaya ikilaiking. king. Alau hani, ini azo nu karingku, masa kamu wai kia tu dawa nu tu as. Lacos milaku itu sakatulua atung du nu boyo Izau ku lacos sa a buyu atau katalawai a ada. Uzuma a kitakit kia kakitizaan. Ajihan tu sakizaya Wikipedia, Aiza akawau mahiza tina kungku. Motizan kita i e tungdu nubuyu, hamai kita ataiza i cuwa anu cira cira. Itepan nu erling iu ah mehcaan. Mangadis tu niza tengan atu tademau a putiput nu sakizaya. Padap ni cengta yuanzu min zhongxin atu pasupanai apu. 在度卡达拉卡米，马哈勒吉卡米度马萨奥布，穆兹拉克阿度米帕蒂人度普提普，穆布雷度萨坦南米坦南米苏里度萨蒂纳库安啊萨帕兹里人，米佐佐帕蒂人埃阿度米桑埃啊萨帕兹里人，穆布雷阿度穆蒂马岛度。啊 type laida asulit. Patizen tu pacu a saupu nu sapaculiren nu panengai a lacur. Sacacayan misanga atau mavalut mukawau. I 2017 a mecaan. Macumotu sapatengai a kalungangan mahmin tu kakaidihan a nikayadah izau naik ya saja wengian sa o oh, sakacaca atong doh no Wikipedia buyu no pinacatan a ah kamu. Ia yawai no eling ipa a ah mejaan. Paconos to sapatulilen misangaan salah heci ai a ah cang hao. Nasulitai nikayadah. Mahmin to kakayadahan a nikayadah izau hnaik ya sajak keceng. 马巴洛阿扎杜正大原住民中心，米吉林阿杜巴山纳杜纳苏里丹努萨基扎亚阿米纳扎丹，巴布利杜阿美利卡阿卡姆米鲁穆斯巴苏马杜蒙昂阿外阿吉达吉戈多纳达兰阿卡姆 A I S，以马希扎埃阿米扎安，日古努米扎安。 balik tu Wikipedia putih-put. Balik tu baru hayai kita kit kodo nu sagi saya. 2019 ahmi caan balang bangan apu masanga ai san chen atau enam amang tu tulik. Saji ku zai malah heci i cai cai abulat sasa admiat winiansah usakatusa atung du nu Wikipedia vuyuk nu binacatan akamu. Ering ering katokoh ering ei ah mecaan. Sa Islam ku saidan atau minanamai nu pasamata tu malah pesai akamu akawau. Paconos tu sa paculilan nu Wikipedia. Tinaku kanatal kirang atau lutok atau kaga ah, sa paculilan ta ayaw katokoh e eh. ui namakai sampai kesalai-lai a kalungangan. Matelet taneng palirit i wangcan a kalungangan. Winiansa usa katusa atung do no Wikipedia boyo no binacatan a kamu. Itung do no buyo kasinau inai kutan mau tani anu hati ni tala satipan mai zahau nu kamu nu bawa lagi ami cumut kita i sakati nengai atau lacusai asubal anu masinawal ku culir acasa pada teng ku walu tunumita ama debai ihulun acasa papatai nu taluku Mati neng kami izau ku sasatakayan ato katalawan iayaw no tulir numita. Alawhani, inay ko tungos milias kita. Sisa, iayaw paluhay amihcaan. Amipili kita tu sakapahay akawaw. Papalucu tu kawaw nu Eling er katukoh eling esan ah mihcaan. Numa satu, milungus kita Atai nito ko dungi ato midiputay at dito. Icapi amit saan Pilihan tu na ayaw ay malahci ay at taneng. Sa kapahan, sa dimacan, sa cakatan, luma sa to. Palilit sa ungay. O kapahay matatungusay akawaw tunu sa Wikipedia. Ay sa sa sa katanang tuku lalaculan. Inay tuku pasamata tu malau pesai a ah, kamu akawaw. Ah, Malioh ko misulitay. Sisa, salawilaw tu sakizaya Wikipedia. Anu ayaw sa, saungay nu sakizaya Wikipedia. Kay umucuzuh tu kamu aputiput ah, a mikulilay. Saidan nu kamu atau atu kawawai nu media. Mitulong tuinian akawaw palalit mitujuh tu saungai nu sagizaya Wikipedia akawau. lakuit kami sakatulua tungdu nu Wikipedia buyu. Cai mahizat nu ikirai buyu. Mari temuh tu lacusai akawau. Mari temuh kami tu bangcara a Nama cakat kuhni tu Wikipedia ai i 2021 ah mecaan. Utayan, sejek Teluku, Taiwan atau Pangcah Cedekai Kuhni. Kalau tak tengah kami, amali temuh henai tu zuma sa islang pati zeng tu kamu wai a binacatan. Hati zatuku kamu numaku. Atasai kapah ku ujit namu amin ku kai. Ada mesuai empih nama kana ya oh, ku o serikut ni Berahu ku wiki uh, Wikipedia ita sejik sedek seedek kaya kuha. Jasa uh, yang um, sayang o ku bi balai ni mesu munan, lemengau kari sejak tempusu. Kiani pusu lemengau ku jasa yang o uh, kita endang kemelawani penikun kenlangan anak bita kenuang ka kari sejak. Ni pusu rengagumu sayang o uh, ni kan perajin kari Andang kemelawa Wikipedia mata sekali sejak tegakingan. Ni kan jiagan tegesa jiao yu bu ni jiagan lahbun baru sah biasa. Ah, Zenzi da shui yu min zong xin ha. Andang kemelawa Wikipedia mata sekali sejak tegakha. Ni kan jiagan bersitu tui kari kempelingan. Buku itu kia kasau penikung anak bida kenuan ka kari sejak. Hiji bido o lemengen lung ni semuluh ha. ปราจินการีกิกาเปลาไลปีมูดากปาหุนปราจินการีกะอ่ากานากตานามูกากมันยกบาบานะอันเป็นกษัตริย์ชนีอ่านิการดิตกเตมูอีวันเปริงอุยาปาวันนีดากิสปาวันฮะกี่อันนี้นิการกิงังกสกานะอันเป็นกษัตริย์ดากิสปาวันนีมันยกังกาวสัยมว่าแต่กระดามมหูมาบุงาดาแกนี่ยาตาบิสฮงอีกากิงังการีมาเป ma mabahinga kari do baungas ka sejak dah. Kya ni asita ka kolong tebyahan bi melutus ka kari da rudan spion ni ha. Belalai hang o endang kemelawa wiki mata kari sejak. Kika ni kan jiagan de degesa jau yu bu temudun munam mekepah de kekingan ni o melutus biasan de geska de kejiwai 呃呃社会领域的核心的基亚跟努都是南投等核干的基亚跟都上。The Roma or Bagdau namu kita hadu nami dah jiran kari sejak. Andaan kemalawa wiki mata kari sejak oh, jangan hubung baru sebab biasan政治 yamin中心哈，不然好死的哦，kita go zota li tuk demo. 吉卡米亚德姆克萨加格布罗汉勒布政治大学人民中心，尼尼布拉金米因莫布比亚米亚德马要上平台加，不打算莫德克萨达，德鲁马奥不个达乌纳姆吉卡是能够弄那米西伊达。Andang kemelawa wiki mata sekali sejak degedah ha, nikang kiakasau jiakang kembelingan kari sejak dah. บราฮุชีดาโอกิกายากุดาฮานินีปูสุอัมปะตกษัตฮจิงการีโอนิกันดีมาสงารีสาวสังกาวาสอมฮตุนามีมาตัสกิงังกับกุยมสปัสกมคารันปีตุนากันลังกันละวามนีปารายบีมเนียกบาบาวิกิพิทยากการีดาสจักอุริดาปารายบีกตาวงนีกลาวงกานาบาบาวทหกานาสจิกุงอุริสาวสังกาวาสสายังออ 啊，很高哇，沙样哦，伊达纳米马达斯基加阿兰台湾，你沙样的哦，瓦达纳米乌海比亚和杜马达斯基安格不归，不离曼那阿兰台湾的，你你，伊尼纳米克斯托马达斯哈，和莫样好，马纳米啊，木格莱比林格隆安的多的好沙样，伊加尼格纳米和巴鲁比木不比哈尼勒德鲁丹，乌海乌里哦，木得个沙，苏布什么卢海尼的马样。 kiani teru ma o kika uman na teru kari kelegan sejak. Kika sao Wikipedia kari teruku tota degetaya na empetegesa ni mebebiah. Penikung anak bida kenuang ka kari sejak, nikan ka merahu kemkol pentasan, nikan ka demkesaru dan mata suruan tiennau. Nami sayang o kingan idas uh, mendekat nami pautas sasa sama kempah terhajin kari, Psalm berbiak o oh, gingan jia ni kan lima sejak musa WTP dia nami nanak leglu pintai. A ah, kika musa baru psalm dah jing kari wadam hadu empatik sani. Ya sa ungas bi sejak kedema yau tenan. Kia ni asitakam kerai lenglungan a ah, asitakam kerai lenglungan nanak ka kepelingan pesikun temudung kari sejak. Atasau mesupu tapi kanaka lenglungan melutus kari anak. Kia ini bi legelu. Kia kakia ni sao heji nasi de dua laun bi kanaka kekepahung wiki pidani de o. Lengelungai mu o musah baro bi mbebiah. Miah demai yau ni semeluhai urida. Uh, eh, lemengelung ni semuluhan. Uh, eh, melidih mahtukari. Eh, ini kerah kau do, ini kerah kerah kera hau do betul cinta. 아시다가 가다가 건드루모스니 건드루문 기가 우하이 그바힌 기가 우하이 그바웅아스가 가리스적 능력 바바우드 허감 그바링암 시군 모든 가리스적 모화이너무 바라이爱好。 札幌在中韓学校おかくりさんの三河委体とウィキペディアのハミスお誘われのまこアニにいおパラミッあとパツマハーティエカルとソワルのハミスおピアオラワンコサカカアヤタハピナガンあのイラクツタイアスワルディリテンコマラカキティキティガイアスワルアパタトングトングル Usak din ay ko pikutuan a. Tamanga ay ko arumanay amikidim. To ni sa tengan sa bawah hati dir. To sa kafana to maamaan. Masao po to tataya kami i marataraya a para Tuhan. Kinatsay to tsitay alipay. Ano ila ko kafikiran i pasatakan a mapapa ini ini to kafanaan matikiu ko mga ayay aswal i titikan to i ami wiki pitiya bisa dipungan anini satu i tangsor hanana itu ami titik pitini i wiki pitiya no amis ano hati ni nang nangan hoyita ko pitawitan asa opo nuniyan所以按照刚刚讲的，就是说。 我们这这个阿妹的维基百科的团队，除了是各自的条目之外，啊，负责之外，我们也跟着时事在走哈。然后像安倍晋三，像乌克兰，我们都有啊写上去。那这些照片，我们都是按照这个原来的那个方式哈，就是盛大教我们的方式去贴上去。 misangak kami tu ya tu mitui kami tu fakroh misangak tu sapi sehing yang tu fari kira sana kami i labu makno i i i fa i nak nak tu mau jang cai an piena kira sana tu kami mafuti tu kakak aku hau kakak aku kari kari ucirai mi ya, atawan tu nuwah ma aku cimira kira aku ma aku i kira cimira kakak aku tu wetang aku hau kira kami an pien i makarawe kami mi Mitsuru eh Mitsuru tu nanum kira. Tu nanum Hansan tu pangangan tu tinggalau hananai. Ia hawa finalan. Ah iti eh iti hawa awai hoku zilai sui hao. Iru mamesa. Saka mutep afurat. Mapataka tuku wiki piti ano amesi marataraya no akara matungal ko sa Eternium ta matungal ko pakaarawa ito nini wiki pitiya sa kami o mikawitan niya mi ila ko ula to ano ulo mi amiar ta salamaan no awa o ulip no maumahay o katayaran na kikay tamtaw no niyaro at takit ila ko kutatama na atumak na ka at takit tata ma pakatohaw itu ah, ya. kahera-hera. Uni ni an, uni pa ini an niam tu. Maamaan a freh no ui pi Tada ina nangai ko kapot no niam, utsfang no niam. Uni ni i umikawitan tu COVID-19 alifong. tamafana fana to ko pinauran to masama na ko na hakini sanay. Ano wa amis ho kako yo sanay atamsaw. Karam ka man amika po ti tamyanan. Tamapurong ta ami osaw to na no to as. May patanak to suar no amis. Ututungay mi para si tono niya ha nikafana to pitiris ato paswa mi sana amis tasama mek kufaru tu amika put tunini asa opu namikawi tai tuwi ki piti ana amis mapa ini to taneng namikawi tuwi ki ira ko pa ini atu pira o itu kina ira ira i maratalayay a para tohan maparo i kataong ngatan to tasama nai afana masungilah sa penuh niya aswal sa no anis. O pisaitser niyam to nini at mag-i. Tatsa ay to karafot ko suar no mitaw anis. At ay ho ko tatayaran. Na naira ko pisapot na mo tamatungar ko eser amisaw ito ay si pitiyan no anis. Misa eser kita amatayar to nini at asama na yasmak. Now, honey, miham hamay ko finaula ni iti tanan. So ako sasawasan no mita ko ni ara. May hati kami ami sawit. Tukoy si pitiya. Tama paulip ko pungka no amis. Pukalitaangan ko nini a mi paadingay ato mi patanang ka ito suara ato pungka. Malaki sir, amisura ako, pisapot mo na mo. 알아야하나고 있기니 Dabadabaya mapulat, eh, marva ke naravaca makaya talumaza aki tau cikran tei chuanya cinarivatan tu chua kemasi cavila pada tu chu. Au, ai chuang riku si tau cikr tu chu mavanai chua eh, pakatuanya 点么那百万如故啊，噶比那十庄啊一多维基百科啊，屋里古代伊那百如龙世界伊尼噶马路噶，爱出啊尼啊，生生安，哎呀呀根，呃，爱出啊尼啊，萨里曼呢，那马山木山啊屋里，呃，古是到七个，啊，上个上个山，麻烦来出啊，林都。 a kilaruai tua puzangaran katua vinarungan nuania wikipedia. Aitsumana taisangas amasan musal mavanaitua kichiuran tua pakituru. Uh, mavanaitua matarusa uri kusi uh, nyasinan pazangar tutua tutua pasuviril taitua uh, tavil tayong. Oitua ita taisangas uh, Eh, puzangaran katai icua nia eh, nia vinarungan masan musaluta uri nia ania sinam pazangar atai sangas izua icua ki aung tua sipaka kuda apaisu awa masan musal mavanai cua penenet tua i tai virin aseng sengan awa icua tua i sanga sangasan tayau icua tua pakada pakada 啊，给翁大拜书，呃，阿娘新呃，上个上个三老人家生生安，呃，把祖龙啊，给拉瓦拉那给到七个了，呃，该格么是查维拉把的督促啊，查维，哎，这一段呃，不是简单啊，得抓查维的要呗，呃，该。pasusangas na wai kam na sma akawa kia uh, 呃，佮美玲安，还有时间，伊若啊，呃，廿美玲安，阿廿今年到七个了。哦，阿玛山的木沙，麻烦你做本那朗多廿沙里曼，本那朗多廿沙里曼，诺呀，麻烦你做白朗多，那么古代做廿神圣安独处，下面来台湾 Wikipedia，我会做马山德罗。 kita daru kita daruan tua maka inalan tua malianu inalan Kau jua naya, ya titena kasarishan uh, eh, tua marti malimali ata kita izwa nana ta kadunangan akina rangan ngata ni madu shika izwa ta shika marti mali tua uh, ta namasanitna kakudakudan awai chua shika uh, Uh, masan uh, simatel tayo. Ay chung, mavana za niya shika uta uta. Ako azwa no ya, uh, atas mampaza nga raman tayo chwa namatu chwa sengsengan shika, apenene tayo chwa namatu chwa sengsengan, nuini ka tavarunga mapulat, pazangar, a marasurasud. Shika, ay chwa namatu chwa sengsengan, ni asita ila ila sa uh, eh, malavar amazepzep shika uh, eh, ai chonu saka nu ni shika zepzep pe chona mundu so tarai zo ni asita ka to paisu au ai chua shika masan eh, rimal ma venai chua veneri toa e ni asita sat alan na kipusen sengan te chua na madu chua to revetan Au nui zui chuan ya tu rik tsam ma de rang a men sa tsa lang a men a ki pu sen sen an ta zan ya sen sen an. Au ai chuan shika ma sa nemel. A tuan ai chuan ya shini a ki tau chi ker tai chua mar ka kai ta yau ka tai chuan ya shini a vichi vichi ka ni a chu ya ku ta yau. Ria vana na ni a ki na kurung. Ria vana na ni a ki na kurung uh, ini kan ya kinilang uh, ah, tu naman mangata ah, na imi tuan mangata ah, pasukan na zwa vichi sika nui nun ka nun ya vavurungan na uh, temuru turu tanwamen nun ka nun ya vavurungan na papu zanga zangar tanwamen pa zangaram na laya ayam pa zangaram na ma chuvung tai chuan na ma tu chua seng sengan sika na semam pasangara menara was tuan ya vavurungan awai chua shika masan musan mavanang ai chua pnene twa i tai viril ai chua nya pnene twa i tai viril uh, uri pazurunga men twa nya ki tau chiker aya twa ai chua uh, eh, tau chiker noa vavurungan maru masan uh, mavanang ai chua masan musal a uh, uri kushi aivu aku azua noya tena uh, Nui ni kama kare mindel tua nia kaki turuan. Tei chua nama tu chua uh, uh, kaki vadaan. Sani a tsgut na, vavurungan. Pazangaramena. Pazangaramena venechi. Nu mata zwa. Nui zwa zania vavurungan nia kaki vadaan. Ar te mau ah A uh, pasmarav tua nua. Tua tsa uan nia tua cina riva tanya madu, tua pina lava kanya madu. Ini kama kama ke avancik to ichwa na uh, Wikipedia ana madu chwa seng sengan. Sika nui ni kat dia madu pasang arama na kipu seng sengan. Uh, ichwa ita sanga sanga sana masan musala ichwa masan terul. Na uh, masa churu churu dia tayo dia madu. Aku azuan noe tena 哎，串了今日到起歌啦，加伊啊，八出干，女尼加女尼加呃，变啊八变了变了，变啊啊运气干，伊尼高瑞马拉鲁哎，啥个乌里尼西不起，啥个乌里尼西呃出亚贵难好打，啥个哎串了么多出，给马克朗啊。 kina maka kahi zoazoanga kian ma neka kian ma uri sipatelu uri aya za nia pene te chua nama tu chua paka tua ki tau chike tua mavorungan. Awe chua masan musala ki churuan tua pakituru tua i chua merka uh, sengsengan. Ula ai chua nia kini azua marka kai ya sini tau chike ula pasam vechiken ula masan sunat sa lengwa i tua si sedalepan tua si paturu tua marka si tu ayaman aya tua ai chua nama tu chu ni ni kata atazoina uh, e, palaroa ya seman sunat uri uri ma uri patakai kine kanga awaza chawan wata vuvu uri pat uri ma uri panga awai chua very very lan sakanu taiviri maka ya sipaturu tua marka situ ayaman maka ya kemasi tua uh, eh, takara nakai tua madere-dere a patanggil sa turui tua taradu sa tapazangar nu tamasa uanga maka ya uta a kiringa tua taradu a sisupuan 啊，媳妇气干，啊，的毛气个，哎呀呀们，哎，做古该两万难拉瓜，哎，马萨达吉刚，把的马萨萨古，把斯马拉夫达内的那马布拉，马里马里，马萨鲁。